Добрый день, меня зовут Николай. В этом видео я хочу рассказать вам, как приготовить вкусные куриные окорочка с минимальным количеством финансовых вложений и необходимого кухонного оборудования. Время приготовления примерно 1 час. Для приготовления нашего блюда нам понадобится микроволновая печь, посуда для микроволновки, э, нож и досточка. Итак, для приготовления нашего блюда нам необходимо окорочка, э, приправа, перец, соль и подсолнечное масло. Ну Все. Итак, приступим к приготовлению. Берем кастрюлю для микроволновой печи и складываем сюда наши окорочка. Окорочка складываются равномерно каждый слой окорочков необходимо слегка посолить. Немножечко поперчить. Потом выкладываем следующий слой. Снова солим. Перчим. И оставшиеся тоже слегка посолить и добавить перца. Ну так не обязательно, но можно добавить немножко подсолнечного масла и слегка приправить зеленью. Э, итак, теперь надо поместить наши окорочка в микроволновую печь. Не, не забывайте, обязательно надо накрыть крышкой для того, чтобы они не получились у вас сухими и были достаточно сочными. Температуру выставляем максимальную, но ставим пока только на 15 минут. Наши 15 минут прошли. Достаем. И надо перемешать наши ножки. Аккуратно, потому что кастрюлька может быть горячей. Так что пользуйтесь какой-нибудь тряпочкой. Вот. Уже видно, что немного приготовились. Окорочка. Мешаем, переворачиваем. Нижний слой, в принципе, особо мешать не обязательно, потому что там образовывается бульон, который, в принципе, нижняя корочка всегда получается наиболее сочные. Вот, а верхние надо помешать, перевернуть как минимум, для того, чтобы как бы равномерно распределялось тепло, и они готовились. Помещаем нашу кастрюльку обратно и выставляем мощность ну, где-то 450 и можно поставить на 20 минут. Это чтобы они не были сухие, мощность будет поменьше и горшка будут сочные. Ну вот, наши окорочка уже приготовились. Вот. Прошу обратить внимание, сколько выделилось бульона. Они очень получаются у нас сочные. Вот. Так, ну все, окорочка уже готовы. Теперь можно выложить их на тарелку. подавать к столу. Вот мы и приготовили куриные ножки в микроволновке. На приготовление этого блюда нам понадобился почти час. С вами был Николай, приятного вам аппетита и до новых встреч!